fa, prova a sorridere, aspetta un attimo. Ma, ma dai denti però! No, lascia stare la posizione che bianchi, sono bianchi invece! Sono bella luce! Via! Una mattina mi sono saltata Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, una mattina mi sono alzata e ho trovato l'invasore. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiana. da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano Tu mi devi seppellire Anche tu E seppellire lassù in montagna montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno. fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Libertà!